百秋武道具店の動画 こんなところでぐっと手の内に出会えた。こんにちは、百姓部の歌のうがです。やってますか今日は、後ろ足が羽足になっちゃう。この羽足の直し方のお話をします。そもそも羽足って知ってますか打った後にね、左足がこうやって上がっちゃうんだよね。先生に言われたことあるかななんで羽足が悪いかというと、とにかく左足が残ってしまうんですよね。 本当は引きつけないといけないんだけど残ってしまうだから力が入らずに前に飛べない連続技が出せない打った後のすぐ次の技が出せないといったことがありますもう直したいよね今日このビデオを見るだけで跳ね足になってしまう原因と直し方がわかるようになります 跳ね足が治るとどうなるかというと左足の引き付けが速くなって体勢が崩れなくなりますだから攻めと守りが上手にできるようになって打つべきタイミングで瞬時に技を出せるようになります試合でも審査でもとても重要ですできるだけ分かりやすく説明しますので今日も聞いてくださいなんで跳ね足になるかというとズバリ足幅が広いからなんですよ足幅が広いと 左の腰が逃げて、左足が左方向に向いちゃうんですよね。いわゆる種目足ってやつです。そうです。羽足になってる子は、同時に種目足になってる子が多いんです。足幅を狭めれば、両方いっぺんに治ります。種目足になる人は、左膝が緩んでるんだよね。 剣道には左膝を内側に締めるっていう教えがあります。人って不思議でね、手の具合はわかるんだけど、足ってやっぱりね、ちゃんと意識しないとわかんないんだよね。やってみるとわかるんだけど、左膝を内側に向けるっていうのは、膝だけ前に向けるなんてことはできなくて、左足の一番付け根の部分、股関節ごと前に向けるようにやらないとできないんだよね。足幅を狭めようっていうと、心配なのが、いや、足幅が狭すぎると、 打っていけないよって言うんだよね。確かに足幅が狭すぎると不安定になってしまうんです。そうなんです。実は狭すぎてもダメなんです。どの足幅がいいかというと、基本的なね、こういう足幅っていうのはあるんだけど、体はみんな一人一人違うので、具体的に何センチっていうのはないです。そこは体重のバランスで考えます。理想の足幅は前後の体重バランスが 前4、後ろ6になるぐらいなんです。この4対6になる足幅を自分で見つける必要があるんです。足幅が極端に広かったり、狭かったりすると、4対6にはならないんです。9対1とかになっちゃうんですよね。足幅については、僕も高校生の時、中学生の時、まあ、3段、4段ぐらいまで結構広い広いって先生に注意されてました。でも、5段になる頃に、あれって思い出して、今は6段なんだけど、足幅はね、ほんと狭くなってきます。みんな同じです。 左足で蹴るっていうイメージがそもそも間違ってる場合があります。左足で蹴れっていう指導されてることが多いので、ほとんどの人が、いや、私には蹴る力が足りないんだと思ってどんどんどんどん蹴っちゃうんだけど、その、そもそも蹴るっていう感覚が違うんですよね。左足で床を蹴ったら、それは反動で、誰だって跳ね足になるんです。実は、蹴るっていうより、床をしっかり捉えて、後ろに押すイメージなんだよね。 蹴るんじゃなくて押す前に体を出すように押す不思議なもんで左足で床を押すようなイメージをすると自動的に左足の引き付けも速くなるんです2つはこれもつながってるんですしっかりと左足で体重を支えておへそや腰を水平に前に出るように体ごと送り出す押すそういうイメージです次は左足かかとをぐっと下ろす っていうことですね。これはちょっと難しいんだけど、常に左足を準備しておくってことと同じだね。 具体的には左足のかかとをグッと下ろしておくってことなんです。左足のかかとに気をためろとか、かかとを踏むと言ったりしますけど、左かかとをグッと踏んで気をためておけば、実はいちいち体重移動をしなくても、瞬時に体を動かすことができるんですよね。左かかとが上がってると、力が抜けてるの。これだと打つ瞬間、1回かかとをぐっと下げて前に出ると。そのね、このぐっと下げてる時に もう出遅れてるんだよね。この瞬間、打たれてしまいます。以上が、跳ね足の直し方になります。ポイントは、跳ね足だけを直そうとしてもできないってことだよね。コツは、打つ前の足幅と体重バランスと、左足で蹴るではなくて、前に押し出すということでした。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ